Ah, sì. <laughs> e ci sono dei ramari bellissimi qua. I ramari e le lucerne. E un sacco di erbacce. Bisogna stare attenti alla tana del eh, ramarro che la teniamo. Sassi troppo grossi. io ho trovato tanti di quei sassi all'inizio e sono per trovare un sasso nel mio orto. Beato te! Era, è difficile trovare un sasso. Ma qui c'è un'altra tana.